Asepillando o meu cabelo, sentada perante o espello, penso en ti. Moi perto, no leito nucial, recostado sobre unha morea de traveseiras, el señoso, como sempre, leo o xornal. Dentro de uns minutos, erguereime, espilirei as miñas chinelas e, abrindo a cama da miña beira, resbalarei como unha morna silenciosa e agua encorada. El continuará a ler o seu xornal e eu comenzarei a soñar contigo. Polo día, desperta, pensar en ti. Pola noite, dormida, soñar contigo. El sempre silencioso e señoso a ler o seu xornal. Agora estou a cepillar o meu cabelo perante o espello, onde tergues ti, como emerxindo de un terso lago, a cuxa beira, nua, estou sentada. Dentro de uns minutos erguereime, espilirei as miñas chinelas e, separando as mantas, escorregarei no leito onde el, señoso, está lendo o seu xornal. Dentro de uns minutos deixarei de pensar en ti e comenzarei a soñar contigo.